Now, this is DJ Jericho na one and two. We have never been ten before. You got no why. Stay with us man. Karibu tena katika channel yako ya DJ Jerry, sehemu ambako tunakupa vitu tofauti tofauti, ikiwemo mikato ya kufanya vitu mbalimbali, uh, burudani za hapa na pale, updates na vitu vyote ambavyo vinatokea katika tasnia nzima ya burudani na mikato, vyote vinatokea hapa DJ Jerry. Kwa hiyo cha kwanza kabisa unaweza kusubscribe na kubonyeza kengele hapo, kila kitu kiende vizuri, kile kinakuta sehemu ambapo na leo na kitu kizuri kwa ajili yako ambacho nataka nikifikishe leo kwako. Kuna watu wengi wana wanarani blogs zao siku hizi na ni kitu kizuri kwa sababu wanasaidia jamii kupata taarifa, kupata burudani na kumeki pesa kupitia vitu kama hivyo hapo. Lakini kwa siku ya leo nitataka nikuoneshe tu namna ambavyo unaweza kuboresha blog yako na ikaonekana katika mpangilio mzuri kwa kutengeneza pages. Pages inamaanisha vitu kama hivi hapa unavyoona hapa: DJ Kid Dropping Tips, Gazette, Radio, Gospel Vibe Mwalimu Gerard Fritta, kuna vingine kama hivyo hapo. Hizi hapa zinasaidia nini? Zinasaidia kwamba unapochapisha habari zako au kitu chochote ambacho unakichapisha kwenye uh, blog yako au website yako, unaweza ukakipangilia kwamba hapa nataka niweke vitu vya namna gani. Kwa vitu vyote ambavyo vinafanana unaweka katika kama bahasha moja ambazo ndio hizi pages. Kwa hiyo hii inampa mtazamaji au msikilizaji ah, eti eh, msikilizaji sorry, I was thinking about JKFM. Mtazamaji au anayetembelea blog yako kwamba anapotaka kitu fulani anajua anakipata Kwa hiyo akija hapa, mfano kama tuamini gospel vibe, akija hapa atakutana na mambo yote ambayo yanahusiana issue nzima ya gospel. Unaona, tafunguka hapo, utaona vitu kama hivyo, midundo ya baraka, gospel vibe, volume 3 ya JK FM na nyingine nyingi. Unaona, akija hapo kwenye gazeti la DJ Jerky atakutana habari za kuhusiana nini ile gazeti tu. Unaona, vitu kama hivi hapa, kwanza akafungua na akasoma kile ambacho amependa. Kwa hiyo leo nitakuonesha namna ambavyo unaweza kutengeneza hizi page kwenye blog yako na uka kwa unapangilia kazi zako vizuri na watu wanapenda kuwa wanaingia kwenye blog yako au website yako wanazisoma vizuri kwa mpangilio. Na kama kawaida sote tunatumia blog yetu ya mfano kwa ajili ya kufundishia vitu vyote ambavyo vinahusiana na issue nzima ya blog. Unaona? Kwa hiyo ukiangalia hapa nipo katika sehemu ya post hapa. Kuna hizi post ambazo ziko hapa lakini ukitazama blog yenyewe utakuta hizi hazijapangiliwa ni ziko shabarabara. Kwa mfano ukisema hapa view blog. Wewe kama unatumia Kiswahili basi utakuwa umeandikiwa tazama blog hii. Unaona? Unaona hapa kija zile habari zote ambazo ziko hapa. Unaona? Unaona kama hii hapa. Hii ni heading kama hivi radio online. Unaona? Ukija hapa kuna download. na hivyo ni vichwa vya zile habari za zile blog. New music, unaona? Kijejeli kion the mix lakini unaona kabisa yani hazijapangiliwa, ni kila kitu kiko hapa hapa. Kwa hiyo namna ya kufanya hivyo, hizi kazi zako zote hizi hizo zinaingia kwenye kila kitu kwenye ukurasa wake, ni rahisi sana. Unaweza ukaambatana na mimi mwanzo mpaka mwisho, ambapo unatengeneza hizi page kusudi na wewe kwako uweze kutengeneza za kwako na kila kitu kiende vizuri. Cha kwanza ambacho takiwa kuwa nacho kabla hujatengeneza hizo page ni kwamba hakikisha una uh, posti zako au machapisho kama unataka kuchapisha cha pili, hakikisha umeandaa majina ya hizo pages ambazo umetengeneza. Lakini pia nitakuonesha namna ambavyo unaweza ka allocate ukaziweka hizi ambazo post ambazo umeshazitengeneza na kuweka kwenye page, namna ambavyo unaweza kaziweka kwenye pages zako hizo ambazo umezitengeneza. Lakini kwa sasa hivi tuanze na post mpya kabisa ambayo unataka uitengeneze na uipe ukurasa wake. Kwa utakuja hapa kwenye <clears throat> new post ambako kama unatumia Kiswahili basi utakuwa umeandikiwa chapisho jipya hapa new, post, new post. tafunguka utaweka title yako kama kawaida. Um, kwa hii leo naomba ni the pages kwa sababu tunatengeneza page. Itakuwa ni kichwa cha habari. Hapo utaandika maneno yako, unaandika kama unaweka picha, utaweka picha. Kama unataka kuweka linki, unaweka linki. Na kama ni video, utaweka video, chochote utakachoweka. Lakini mimi kwa leo kwa ajabu mfano utaandika maneno tu. Nadi tu, yaonekane maneno kwa sababu lengo letu sio kupost, lengo letu ni nini? kuanza kutengeneza hii page, labda vitu kama hivyo. Ah, labda nimeelezea post yangu nimehakiki iko vizuri. Hapa nimeshaweka kichwa changu cha habari, nimeelezea kwamba sasa hivi ni publish au nichapishe iende kwenye blog na watu wasome wapate kile ambacho nimeenga wakipate. Kwa kabla sijafanya hivi hapa, nataka nitengeneze UI iende kwenye ukurasa ambao mimi nautaka. Kwa utakachokifanya utakuja hapa sehemu ya labels hapa. Sehemu ya labels kisha kuja itafunguka ipo kama hii. Taandika jina la peji ambayo unataka hii kazi iwe inaenda pale. Kwa hiyo peji, unaweza kuandika peji yote ambayo kulingana zile peji ambazo umezichagua allocate hapo. Kwa mfano mimi kwa sasa hivi nitaandika let's say Jerick FM. Hii ndio peji Jerick FM. Kama iwe iwe ndio peji ambayo nataka hiki kitu kiende pale. Jerick FM. Nikimaliza unabonyeza hapa done. Unaona? Baada ya pale utasema chapisha kama unatumia Kiswahili. Kama unatumia Kiingereza basi utasema publish. Basi itaenda na utaona kabisa tayari imefanyaje? Imebi publish tayari imeshachapisha kwenye blog yako na inaonekana hapa. Na ukiangalia kwa pembeni hapa kuna hii ile page ambayo umeitengeneza inaitwa JFM. Lakini ukitazama blog yako huku kwenye mfano, unaona unaona kabisa bado page hazijaingia Home hazijaingia bado. Kuna zile zile ambazo zilikuwepo tu Home na Leo, alafu ile ambayo umetengeneza unaona iko hapa chini bado haijapangiliwa. Kwa hiyo unachokifanya unakuja kwenye ile page ambayo umetengeneza, si hapa na hapa. Kuna kazi hii lebo ambayo umetengeneza ile page yako, Kuna click hapa JKFM, hii lebo ile page yako ile JKFM, ukaifungua. Kifungua inakuleta sehemu hii hapa ambako unaona showing posts with lebo JKFM kama iko Kiswahili basi takuwa imekuandikia. Inaonyesha machapisho yote yenye nembo hiyo Jericho FM. Kwa hiyo ki hapa ndio manake hii ndio page yenyewe sasa. Sasa kusudi ionekane huku kama inavyoonekana hizi, utachukua hii hapa link hapa juu. Unaona huku juu kuna hii link http mfano nini blog mwisho imemalizia na ile jina la page yako uliyotengeneza Jericho FM. Hapa kuna Jericho FM utachukua hii link unaicopy. Na utaiselect alafu utaicopy. Na namna ya copy unaweza uka right click kwenye keyboard yako pale ukasema copy au uka control C kwenye keyboard yako. Zote zinamaanisha kucopy. Baada ya copy hiyo page yako, hiyo link samani, hiyo link hapo, utarudi kwenye ile blog yako pale, mfano kama hivi, alafu utakuja hapa sehemu ya layout hapa layout itakuleta huku kwenye ile mpangilio blog yako. Utashuka mpaka uone sehemu palikoandikwa pages. Hapa angalia hii column, column, cross column. Hii cross column ambayo iko horizontal hii hapa chini hii, unaona hii ndo kama hii hapa, unaona hii ndo kama hii cross column ambayo inaonyesha pia uzuri, inaonyesha nini pages. Kwa hiyo Eh, sema hapo, utabonyeza hapo sehemu ya edit, ita pop up kitu kama hiki hapa, na hii hapa ndio sehemu ambapo unaenda kuweka ile link yako kusudi utengeneze nini page. Kumbuka tumekopi link, kwa utakapokuja hapa utasema add external link hapa hivi, ta add, itakuletea andika page title, tunaandika ile title ya ile page yetu ambayo tumeandika. Kama ukumbuki na kukumbusha, inaitwa Jeric FM hii hapa kwa hiyo nao utakuja utaandika title jina la hiyo page inaitwaje kama ulivyoiandika kule, na hapo unaiandika hivyo hivyo Jeric FM, sivyo? Halafu hapa chini kuna http hapa, weka ile link ambayo tumeikopi kule. Kwa hiyo hii unaweza ukafuta, halafu upaste ile link hapa ambayo tumekopi kule. Kama hujaikopi, unaweza ukarudi ukaikopi na ukaileta hapa ukaipesti. Na namna ya kupesti unaweza uka control V kwenye keyboard yako, control na V wakati mmoja au ka right click alafu ka paste. Inaingia ile link yako kama kawaida unaiona hapo kushoto na jeki. Baada ya hapo sema save link. Ume save. Ile page yako umefanyaje? Ume Save. Na ukiangalia hapa chini list orders hapa kuna hizo page zako zile. Kwa hiyo unatarajia KFM hii hapa. Umeshaitengeneza hapa. Na unaweza ukaamua ukaipangilia kwamba ianze mwanzo kwa sababu tuna page tatu hapa mpaka sasa hivi, home, leo na JKFM. Unaweza ukaweka sehemu yote unayotaka, kama unataka kuweka katikati huko ni kitendo cha kubeba tu na kuileta hapa, kaa hapo katikati. Kama unataka ndio ianze, unachukua unaiweka tu hapo, lakini moja kae tu chini shida, ikae tu hapo chini kwa hiyo baada ya hapo utakuja tena hapa chini kabisa save. Tume save. Bonyeza save na ita save page yako hiyo. Yaani tayari imefanyaje? Ime save. Sasa tuende kuiangalia kule kama kwenye blog yetu ipo. Hiki unaweza uka cancel tayari, hakina kazi. Rudi hapa kwenye blog yako ya mfano, alafu rudi hapa kwenye post, alafu sema tazama blob kama unatumia Kiswahili. Kama ni Kiingereza sema view blob. Unaona? Okay, imeleta hapa. Unaona tayari zile page zetu zipo. Hii hapa. Home leo na JKFM page yetu ambayo tumeitengeneza. Hii hapa inaonekana. Na ukikliki inakuletea zile posti zako zote ambazo umeziweka huko, lakini kwa sababu tumeweka posti moja tu ndio inaonekana. Unaweza ukaisoma na mtu akiingia chochote kinachohusiana na JK Fembas atakuwa anagusa kwenye hiyo peji, anakutana nacho huko huko. Kama ni kwenye leo, ataenda kwenye leo, atafuta kilichoko unaona. Kama ni home, hivyo hivyo, na unaweza kaongeza peji nyingine kadiri uwezo wako kulingana na jina ambalo umependa kwa kufuata hatua hizi hizi. Unaona, kama umesahau, naomba nirudie. Unaandika post yako kama kawaida, fasta fasta, haraka haraka sana. Hapa nitaelezeka kichwa cha habari, utaandika taarifa yako hapa ambayo unataka kuiandika. Ukishamaliza utakuja hapa sehemu ya labels, utaandika jina la hiyo page ambayo unataka, utasema done, utafanyaje? save. Kisha save, utarudi hii naomba ni discard tayari, utarudi kwenye posti zako ziko huko tayari, baada ya kuweka label na kila kitu. Posti zako zile ambazo umeandika utaziona na label zitakuwa zinaonekana kama hii hapa JKM, ipo eh? hivyo. Alafu utaisema, utaitazama hii hapa. Thank you. Review utaiona hapo chini kuna lebo, utaklik hii lebo tena uta uta utakopi ile link yako hapa juu hii, utaikopi hii link, utarudi kwenye blog yako, na page layer, hapa layout, utatafuta sehemu ya page hapa chini <clears throat> so hapa hivi utasema edit. Baada ya kuedit, utasema add external link hapa, utaadi external link afu utasave baada ya kusave page yako itakuwa imeingia. Mimi sitaweka kwa sababu tayari tumeshaiweka hapa, hivyo na nakukumbusha tu haraka haraka. Hapo itakuwa tayari umeweza kuweka page yako kawaida, na utakapokuwa unatengeneza post sasa zingine kuweka kwenye hiyo page, hautakuwa tena unaiandika hivyo hivyo, badala yake utakuwa unaenda pale kwenye lebo unaweka kwa font na juu new post, utaweka kichwa cha habari labda nyingine. Sasa kiwe ndo kichwa cha habari, hapo utaandika kazi zako hapo Alafu hii kazi kama unataka iende kwenye page fulani, utakuja kwenye lebo, utaandika utachagua ile page hapo umeshaitengeneza. Kwa mfano hapo unaona JKFM ipo, andika JKFM hapo. Baada hapo utasema done, alafu uta publish. Publish haiwezi tena kujipanga pale juu. Nenda moja kwa moja kwenye ile page ya JKFM. Unatazama blog yako hapa na utakuta iko mimi ndani. <clears throat> Unaona iko kwenye JKFM. Nyingine ile ambayo tumepiga sasa hivi hii hapa na kuingishia pale. Na kama unataka kurudisha hizi peji zako ambazo hizi posti zako ambazo ulikuwa hujawahi kuziweka kwenye peji lakini unataka uziweke, utaziweka. Ni rahisi sana. chukua peji yote, uh, ah, posti yote ambayo unataka kuiweka kwenye peji uta kwa mfano let's say labda hii download ingie kwenye ile page ya JKFM mfano, utakuja kusema edit, itafunguka na tunaposema edit hapa hatuedit kitu chochote isipokuwa tu kwa locate ile page. Kwa hiyo kichwa cha habari kitabaki hivyo hivyo, post zako ulichokiandika pale kitabaki hivyo hivyo, unakuja tu huku sehemu ya label kwamba inataka sasa hivi ianze kuingia kwenye page na yenyewe unaweka JKFM afu unasema done. Baada ya pale una update kwa sababu hii tayari uko shai post kwa mara ya kwanza zamani huko. Kwa unasema update kwamba umerenew na update, basi utaiacha iende na ukiangalia hii damu utaona hapa tag na JKFM kama page. Ukisema tazama blog yako, utakuta tayari damu yenyewe imeingia kwenye sehemu ya nini? Ya JKFM. Ngoja ibalize uone. Unaona? Ukiangalia hapo kwenye page ya JKFM. Unaona? Unaona tayari hii hapa shaingia kwenye nini? JKFM. Kwa hiyo hivi ndivyo unavyoweza kutengeneza page na hivi ndivyo unavyoweza ku weka kazi zako zile ambazo umeziweka katika peji ambazo umezitengeneza, na peji unaweza ukatengeneza kadiri uwezavyo kulingana na majina ambayo utahitaji, kama ambavyo unaona kwenye hizi hapa na blog zingine zingine. So hivi ndio ninavyofanya kwa leo. This is DJ Jake 1 and two, have never been a thing for you gotta no why. Stay tuned with us, na namna ya kubaki na sisi ni kusubscribe na kubonyeza hiyo kengele hapo chini, au kitu kichepesi zaidi ni kudownload application ya DJ Jerry katika mtandao wa Google Play Store na kuweka kwenye simu yako, kila kitu kitakuta pia pale ulipo, na hivi vyote ninavyofanya viko vinasimamiwa na Jerry Media Live. Wanasema tunachangia tabasamu lako, na of course wanafanya hivyo. See you next.